السلام عليكم صيام ست من شوال يسأل كثير من الإخوة هل يجوز أن يقدمها قبل الفرض؟ الجواب نعم لكن الأولى أن تقدم الفرض القضاء على النافلة